Lendakari jauna, 2008an zure ardurapean zegoen Jona Fernandez, izasku bide eta bizikidetza idazkari nagusiak, zin egin zien eh, pasaiako badiako sarraskiaren familiarrei UNESCO katedrari egia zagutzeko txosten bat eskatuko ziola. Ezen heltzen txosten ura eta izpuru izura eh, izart eta delazen familiak jada amore emanda zeuden konfiantza guztiz galduta zeukaten instituzioan. Julen Elorriaga eta Rodríguez Galindo, biak estatu terrorismoa egatik eh, zeigortuak, eman zuten bertsio ofiziala, esaten zuten enfrentamentu bat izan zela, armatuak zeudela, tiro egin zuten, terroristaak ziren, eta beraz, ondo, hilda, zeudela laugazte hauek. Baina zuk bitartean, bazenuen txosten bat, kajoi batean sartuta, kontrako bertsioa ematen zuena estatuaren biktimak ziren, eta gehiago esaten zuen txosten honek, izasku biden urraketa larriaren kasu paradigmatikoa dela konsideratzen du pasaiko badiakoa. Zaten duan moduan, hiru urte segonda txosten hau e, kajoi batean gordeta, eta teknikari batek kajoitik atera, eta e, familiarrei helarazi estrafizialki, inolako azalpenik gabe, inolako gertutasun edo empatia keinurik gabe. Familiak que san esan digute, zein gogorra egin zaien horrela tratatua izatea, sen mina, se amorrua sentitu duten. Durante estos tres años que el informe estaba en un cajón, estas familias se han visto obligadas a seguir luchando por la verdad, por la justicia, casi en solitario. Los padres y madres de los cuatro de la mm, bahía de Pasaya se han ido yendo estos últimos eh, años, sabían la verdad de lo que ocurrió allí pero se fueron sin que una institución, en nombre de todos nosotros y nosotras, se los reconozca públicamente. Se fueron sin obtener la paz que da la verdad, sin haberse visto reconocidos, sin sentirse reparados.